Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questa palette della Essence, eccola qui, è la Get Picture Ready, è ehm, palette di ombretti, sono 7,7 grammi in totale, dice 1, 2, 3, smile, palette occhi la numero 10, 12 mesi dall'apertura ma lo sappiamo, ve la faccio vedere, perché la sto usando in questo periodo e si vede e vi dico che non è neanche un mese di utilizzo c'era un pennellino anche ma chissà dove è finito comunque questa è la palettina che zoom zoom grazie eccola qui comprende tanti ombretti sono 2 4 6 7 ombretti in un mese di utilizzo si scavano davvero tantissimo però ricordiamoci che è una palette da 4,95 euro quindi ok ve la volevo mostrare un attimo con uno swatch e vi dico un attimo dopo le mie impressioni allora primo colore che vi mostro il primo è questo che è un illuminante ed è davvero molto luminoso come potete vedere e questo è shimmer secondo colore è questo rosa anche lui dovrebbe essere shimmer ma è molto mm, è un rosa dorato più che altro eccolo qua anche lui va bene sia aspettate sia come illuminante che come colore di transizione ma preferisco come illuminante terzo colore sempre da qui quindi il terzo colore è un marrone sono comunque tutti i colori shimmer è un marrone champagne ecco qui tutti i colori shimmer quarto questo qui è quello più scavato ed è quello infatti unico opaco questo è un marrone opaco anche se non sembra ma una volta applicato si vede che è davvero opaco è l'unico marrone opaco che per me è perfetto come colore di base sulla palpebra poi abbiamo il quinto che è questo è un marrone metallizzato marrone a sottotono rosso, ro, bronzo bronzo questo è l'unico metallizzato penultimo è questo marrone marrone mm, marrone con sottotono rosa ma un po' strano ma anche lui è shimmer comunque vedete la consistenza è quasi cremosa la cosa bella di questi prodotti è questa ecco forse così lo capite meglio è un marrone con un sotto quasi un dual chrome con un sottotono rosa è bello però e l'ultimo è un altro opaco ed è il marrone più scuro è tutto sui toni del marrone rosati opaco anche lui ed è l'unico colore che uso nella piega dell'occhio adesso se torniamo un attimo qua i colori ve li ho mostrati come vedete è una palette completamente di colori shimmer oppure l'unico c'è cioè diciamo, un metallizzato l'unico e due opachi i due opachi come vedete sono quelli che ho scavato di più uno e uno due perché eh, trovo che siano gli unici prodotti adatti ad un trucco allora ci sono due illuminanti eccoli qua qui poi quattro colori che io uso sulla palpebra ed è quella fissa comunque come colore di transizione e poi dopo l'ultimo che è il marrone opaco è l'unico prodotto che uso per fare uno smokey da intensif intensificare la piega dell'occhio è l'unico come palettina 4,95 può andare bene mm, diciamo che è una palette che si può portare è piccolina, compatta si può portare in viaggio, si può portare in giro tranquillamente, è comoda ho trovato che la scrivenza è buona la scrivenza è buona, molto buona perché avete visto anche dalla consistenza che sembrano quasi cremosi mm, io li uso sempre con un primer perché il mio tipo di palpebra richiede sempre un primer se no il prodotto sparisce però con un primer sotto eh, durano bene, durano a lungo, durano tranquillamente tutto il giorno se faccio il trucco alla mattina con il caldo magari verso il pomeriggio tardo lo ripasso un attimo ma comunque va benissimo incredibile ma per essere dell'Essence non sono troppo polverosi tranne e qui ve lo dico tranne il quarto colore quello opaco che ho scavato di più eccolo qui che è quello più polveroso ma comunque una palette da 4,95 euro i colori sono belli, luminosi e anche una volta applicati non perdono tanto di intensità, sono abbastanza, vedete, sono abbastanza, mi piace. Ehm, è una palettina che vi posso consigliare, ho visto, alcuni ne parlano e dicono che costa 6,95 euro, io l'ho trovata tranquillamente a 4,95 come tutte le palette dell'Essence, quelle delle eh, All About, quindi il prezzo è quello c'era un pennellino che era anche carino ma l'ho perso in giro non so dove sia sapete che non li uso e non mi piacciono e questo è tutto fatemi sapere se vi interessa questo tipo di palette se vi piace abbastanza carina ma sì dai e se l'avete provate come siete trovate io come sempre spero di esservi stata utile scusate anche la conciatura molto estiva e le cicale fuori fanno un po' di rumore e alla prossima, ciao!